Thank you. Отсиял короткий зимний день, и приходит ночь, полноправная хранительница покоя. Да, ночь — время отдыха и тишины, время поэтических раздумий и праздников общения. Но каждая ночь — это еще и продолжение напряженной рабочей жизни. Эстафету трудового дня принимает ночная смена. Cora. Cora, que Thank you. Thank mm -hmm. you. давай, могу ну, говорить. Ваш телефон. Ваш телефон. Кто будет говорить? Ожидайте ваш автомобиль, пожалуйста. 3870, товарищ Иванов, вас вызывает Варшава. Ответьте, пожалуйста. Москва. Спасибо. Переславль. На 05 позвоните, пожалуйста, Да, 11. бригада на вызов. Вторая бригада на вызов. 50-я, 50-я бригада на вызов. 50-я, 50-я бригада на вызов. Вот и прошла еще одна ночь. Крохотная частица большого времени, в котором трудовая и духовная деятельность людей непрерывны. С наступающим днем тебя, мой город! Бодрого тебе настроения, вдохновенного и радостного труда! Thank you.